paña Metida no ourizo, non é unha patraña Magosto, magosto, non vayas co posto Leva castañas e alegre se corvo Castaña, castaña, do chan se apaña Metida no ourizo, non é unha patraña Magosto, magosto, non vayas co posto Leva castañas e alegre se corpo cos dedos Podeste picar o castiñeiro protexe o seu froito vital Apañando continuo metendo nun cesto Deixando secar a castaño solleiro Despois de ben secas, métello dentro color dos chasquis que resulta rechamante E todo sintético só tentan enganarte Derivados do petróleo e algún colorante E demais sustancias que acabarán por danarte Producen trastornos, tamén ansiedade Co paso do tempo mesmo hiperactividade Cando ti te penses que non é pa tanto Pensa que produce ato máis temido cancro Claro que está bodo que te estás alimentando Pero é coa túa saúde é coa que estás xogando Pra ser máis caro pode ser máis barato Pero é coa propia morte é coa que estás negociando Tócanos falar das patacas frixidas Outro xantar con dano que nin imaxinas Un pouco de graxas e un pouco de toxinas E de aí sai un resultado que se fai coa túa vida A goma xantana comemola sen decatarnos Comida, bebida e xeados Ninguén de nós coñece os seus danos Mais cando che reventen os riles falamos O refresco máis comercializado e adictivo Está feito incluso por algún corrosivo Descalcifica os osos, dan a tu organismo Incluso trae problemas dentro de metabolismo Usa para limpar óxido en motores Sé que eres bebelo es que che falta un tornillo Provoca daño cerebral y se perda de memoria menos Preocupación expulsando todos los males dentro de este patrón eh. Solo pienso en festa, música, cantapote eh, O fuerte que mira a generación Juventude, vivo vos a decir Que irá de eso puedes conseguir Único, hay que insistir si non sale il trabaglio e non quedarse a dormir Parémonos a pensar o saudable que comemos Sabedes o que inxerides, non o sabemos Non todo é san, non todo é tan ameno Hai ingredientes ao noso organismo alleos Al, aditivos, aceite de xirasol Miles de sustancias que potencian o sabor Temos o glutamato co seu poder matador Non pasa nada ata que pase por un erro Tes fame non comas tonterías Comete unha froita na nosa cafetería Esta calmará a túa frodo negra e destructor da pubertade Se queredes presumir dunha boca saudable Deixade ese vicio produtor de caries Se queres presumir de tableta ou ventre plano Chocolate puro que fai menos dano